Plotting 2D graphs with Scilab को tutorial मा स्वागत छ मानौ तपाईको कम्प्युटरमा Scilab इन्स्टल गरिएको छ हामी Scilab मा प्लटहरुको चर्चा गर्ने छौ। Scilab ले विभिन्न किसिमको 2D र 3D प्लटहरु सिर्जना र अनुकूलित गर्ने धेरै माध्यम प्रदान गर्छ Scilab ले सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न साधारण चार्टहरु XY plot contour plot 3D plot histogram bar chart आदि हुन् अब आफ्नो Scilab कन्सोल विन्डो खोलौ। म कमान्डहरु कट र पेस्ट गर्न plotting.sce फाइल प्रयोग गर्नेछु प्लट गर्नका लागि हामीलाई प्वाइन्टहरुको सेट चाहिन्छ एउटा बराबर अन्तरको प्वाइन्टहरुको अनुक्रम सृजना गरौ लिन स्पेस कमाण्ड प्रयोग गरी लिनियरली इक्वल्ली स्पेस भेक्टर सृजना गर्न सकिन्छ उदाहरणको लागि x 1 र 10 बीचको 5 लिनियरली इक्वल्ली स्पेस प्वाइन्टहरु सहितको रो भेक्टर हो त्यसैगरी y 1 र 20 बीचको 5 लिनियरली इक्वल्ली स्पेस्ड प्वाइन्टहरु सहितको रो फ्याक्टर हो लिन स्पेस सम्बन्धी थप जानकारी हेल्प डकुमेन्टेसनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ हामी अब प्लट फंक्शन प्रयोग गरी आर्गुमेन्ट x र y को एउटा ग्राफ प्लट गरौ यो म्याटल्याबमा प्रयोग गरेको जस्तै छ x y प्लट गरौ यसले x versus y को एउटा ग्राफ सिर्जना गर्छ याद गरौ ग्राफिक्स विन्डोले जिरो लेभल गरिएको छ हामीहरुको ग्राफिक विन्डो छौ x ले फंक्शन सेट गर्छ म यो बन्द गर्दै छु x सेट फंक्शन कट गरौ र साइलाबमा पेस्ट गरौ र इन्टर थिचौ तपाईले ग्राफिक विन्डो नम्बर 1 देख्नुहुन्छ याद गरौ यो फंक्शनमा दुई आर्गुमेन्टहरु पठाइएका छन् विन्डो र 1 यो विन्डोमा अर्को ग्राफ प्लट गरिनेछ साइल्याबको लागि 2d प्लट 2d ग्राफहरु प्लट गर्ने नेटिभ फंक्शन हो तपाई देख्नुहुन्छ प्लट 2d कमान्डले x भर्सेस y को ग्राफ प्लट गर्छ याद गरौ त्यहाँ स्टाइल नामक तेस्रो आर्गुमेन्ट छ स्टाइल आर्गुमेन्ट वैकल्पिक छ यो प्लटको देखावट अनुकूल पार्न प्रयोग गरिन्छ स्टाइल पोजिटिभ मानको लागि अहिलेको अवस्थामा वक्र विभिन्न रंगहरू जस्तै हरियोमा सादा छ स्टाइलको डिफल्ट मान 1 हो नेगेटिभ मानहरूको लागि प्लटिङ गरौ र आफै देखावटमा भिन्नता हेर्नुहोस् साथै हामी x र y एक्सिसको लागि सुरु र अन्तको प्वाइन्टहरु चौथो आर्गुमेन्टमा पठाएर सेट गर्न सक्छौं यसलाई रेक्ट भनिन्छ हामीसँग 1 देखि 10 सम्मको x एक्सिस र 1 देखि 20 सम्मको y एक्सिस छ रेक्ट कमान्डमा आर्गुमेन्टको क्रम xmin x मैक्स र मैक्स हो टाइटल एक्सिस र लिजेन्ड्स बारे सिकौं एक्सिसमा लेभल र मा टाइटल कन्फिगर गर्न हामी टाइटल एक्स लेभल र वाई लेभल कमान्डहरू प्रयोग गर्न सक्छौ म यो कमान्डहरूको सेट कट गर्छु र कन्सोलमा पेस्ट गर्दछु। एन्टर थिचौं तपाई देख्नुहुनेछ ग्राफमा x लाई x मा र y लाई y मा लेबल गरिएको छ र ग्राफको टाइटल माई टाइटल हो तपाई ट्री को सट्टा को टाइटल र एक्सिस एकै ले कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि हामी एक्स टाइटल प्रयोग गर्छौं सबै तीन आर्गुमेन्टहरु सहितको कमान्ड म यो कमान्ड कट गर्छु र मा पेस्ट गर्नेछु इन्टर थिचौं अब तपाई देख्नुहुन्छ x एक्सिस लेभल x एक्सिस y एक्सिस र टाइटल माइ टाइटल छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले टाइप गरिरहेको clf फंक्शनले अब ग्राफिक विन्डो सफा गर्नेछ यो एकै ग्राफिक विन्डोमा विभिन्न ग्राफ प्लट गर्दा उपयोगी हुन्छ म यो विन्डोलाई बन्द गर्नेछु कहिलेकाहीँ हामीले एउटै प्लटको डाटाको दुई सेट तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ जस्तै x डाटाको एक सेट र y डाटाको दुई सेट यसको लागि उदाहरण हेरौं म तल स्क्रोल गर्नेछु हामी x रो भेक्टरमा लिन स्पेस कमान्ड प्रयोग गरी x एक्सिस पोइन्टहरु परिभाषित गर्ने छौं एउटा फंक्शन परिभाषित गरौँ y1 बराबर x रेज टु 2 x भर्सेस y1 प्लट गरौँ अर्को फंक्शन परिभाषित गरौँ y2 बराबर 2 into x raise to 2 x भर्सेस y2 प्लट गरौँ हामी हाम्रो ग्राफमा लेबल र टाइटल पनि दिनेछौँ याद गरौ हामीले प्लट फंक्शनमा वक्रको रूप परिवर्तन गर्न थप 0 माइनस र प्लस माइनस कमाण्डहरू पठाएका छौं यी आर्गुमेन्टहरू प्लट 2d फंक्शनको अंश होइन तिनीहरू प्लट फंक्शनसँग मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ म कमाण्डहरूको यी सेटलाई कपी गर्छु र साइलैब कन्सोलमा पेस्ट गर्नेछु तपाईं ग्राफ देख्नुहुन्छ हामीले कुन वक्र कुन फंक्सनसँग सम्बन्धित छ जानेमा ठूलो मद्दत हुन्थ्यो हैन त यसो लिजेन्ड कमान्ड प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ जेरो माइनस वक्रले फंक्शन y1 बराबर x रेज टु 2 लाई प्रतिनिधित्व गर्छ र प्लस माइनस फंक्शनले y2 बराबर 2 इन्टु x रेज टु 2 लाई प्रतिनिधित्व गर्छ म यो ग्राफिक विन्डो बन्द गर्नेछु हामी अब प्लट 2d डेमोहरु र प्लट फंक्शनको बारेमा चर्चा गर्ने छौ साइल्याबले यसको सबै मुख्य फंक्शनहरुको लागि डेमोहरु उपलब्ध गराउँछ प्लट 2d को डेमो डेमोन्स्ट्रेसन ट्याबमा हेर्न सकिन्छ ग्राफिक्समा क्लिक गरौ 2d 3d प्लट्स क्लिक गरौ र दिएको विभिन्न डेमोहरुबाट एउटा डेमो छानौ म प्लट 2d मा क्लिक गर्नेछु तपाई डेमो ग्राफ देख्नुहुनेछ यो ग्राफको कोड यहाँ भ्यू कोड बटनमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सकिन्छ यो लिंक म्याक ओएस मा खुल्दैन तर विन्डोज र लिनक्समा काम गर्छ तथापि मा कोड डाइरेक्टरीबाट हेर्न सकिन्छ टर्मिनलमा जाऊ अहिले म देखाए जस्तै साइलाब 5.2 डेमोज डाइरेक्टरीमा छु यस डाइरेक्टरीको पूर्ण पाठ यहाँ देखाइएको छ तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ हामी उपलब्ध डेमोहरुको सूची हेर्न ls टाइप गर्ने छौ। अनि हामी 2d 3d प्लट्स डाइरेक्टरी छौ र इन्टर थिचौं SCE फाइलहरुमा उपलब्ध विभिन्न डेमो कोड हेर्न ls टाइप गरौँ हामीले पहिले नै हेरेको डेमोको कोडहरु हेर्नेछौं मोरे plot2ddem.sce टाइप गरौँ र एन्टर थिचौँ यहाँ तपाई plot2d फंक्सनको डेमोग्राफको लागि कोड देख्न सक्नुहुनेछ म टर्मिनल बन्द गर्नेछु म डेमोग्राफ र डेमो विन्डो बन्द गर्नेछु त्यसैगरी तपाई अन्य डेमोहरुमा पनि जान सक्नुहुन्छ र साइल्याब बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ अब सब सबप्लट फंक्सनको चर्चा गरौँ सबप्लट फंक्सनले ग्राफिक्स विन्डोलाई म्याट्रिक्सको सब विन्डोमा विभाजन गर्छ यो फंक्शनको व्याख्या गर्न हामीले साइल्याबमा 2D ग्राफहरू प्लट गर्न डेमोहरू प्रयोग छौं उदाहरणको लागि आफ्नो कन्सोलमा 2D टाइप गरौँ र यो फंक्शनको डेमो प्लट हेरौँ म यो विन्डोलाई बन्द गर्नेछु सबप्लट कमान्डले सबप्लट कमान्डको पहिलो दुई आर्गुमेन्टहरूले प्रतिनिधित्व गरेको 2 बाइ 2 म्याट्रिक्सको सब विन्डोमा टुक्राउने छ तेस्रो हालको विन्डो जनाउँछ जसमा प्लट हुनेछ म यो पुरै कमान्डको सेटलाई कन्सोलमा कपी गरेर एक्जिक्युट गर्नेछु चार प्लटहरू एकै प्लट विन्डोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्राप्त प्लट कम्प्युटरमा एउटा चित्रको रूपमा सेभ गर्न सकिन्छ ग्राफिक विन्डोमा क्लिक गरौँ फाइल मेनुमा जाउँ र एक्सपोर्ट टु छानौ आफ्नो प्लटलाई उपयुक्त टाइटल दिनुहोस् आफ्नो फाइल सेभ गर्न एउटा गन्तव्य फोल्डर छानौ तपाईले आफ्नो इमेज देख्न चाहनु भएको फाइल फर्मेट छानौ म format छान्ने छु र सेभ क्लिक गर्नेछु इमेज खोल्न डिरेक्टरीको माध्यमले ब्राउज गरौँ र यो सेभ भएको छ छैन पक्का गरौँ यसरी हामी प्लटिङ इन साइल्याब स्पोकन को अन्त्यमा आएका छौं साइल्याबमा अन्य धेरै फंक्सनहरू छन् जुन अर्को स्पोकन ट्युटोरियलमा चर्चा गरिनेछ साइल्याब लिंकहरु हेर्दै गरौँ spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT को सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद